Mountain Rescue Team has three major rivers in its territory. Typically we get called to either stuck kayakers, uh, tourists cooling off uh, in the summer, getting cold water shock and uh, unfortunately some who uh, ignore safety advice and drink around more water margins. Okay, so most people underestimate the risk when it comes to water. Uh, quite often people on a hot sunny day will think it's nice to cool off in an area of water. What they don't realise is that the water is several degree, degrees cooler than the air around them uh, and they let you do gasp and take on water when they get in and also the cold stops them being able to swim effectively. Uh, also there are risks with uh, submerged um, hazards which can snag you and pull you under uh, and also strong currents uh, especially around weirs uh, and certain water features. Unfortunately, uh, we still see year on year many water fatalities through people who just underestimate the risks. Uh, cold water shock is a massive killer um, the uh, swim failure which sets in um, will affect everybody who gets in there who's not appropriately dressed or equipped. Uh, they think they're going for a paddle, but really um, it could be the last time they ever enter the water. Uh, also underestimating how strong the current can be uh, and just what's under the water that they can't see.